Bei uns sind die schon durch sichere Länder durchgereist, durch Griechenland, durch Mazedonien, durch Serbien etc. bis zu uns. Das heißt, wir hätten hier wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht selbst die Verpflichtung, hier noch welche aufzunehmen. Es ist schon unser Gutwill, dass wir auch diese Personen noch einen Teil davon aufnehmen und die anderen leiten wir weiter an Deutschland, so viele Deutschland möchte oder an Schweden, so viele Schweden möchte.